Mm-hmm. tayo. At nandito na naman kayo sa akin channel. Hi! My name is Ran Katanshin and welcome back to Don Moroku SMP. Bali na sa bago tayong server. Mm, nasa bago tayong server. <laughs> Hindi ko alam kung bakit Pati dito sa Minecraft umuulan. Bakit ang lungkot? <laughs> Ay, tumutulo pa yung tubig sa bahay ko. Hey, bago akong bahay. <laughs> so, may bago na naman tayong series or episode na aabangan. Ano na naman kayang gagawin ni Ate Ren dito sa ating bagong SMP. Ay. Ah, yeah. Bago ko pala, um, umpisahan, may bago pala kaming kasama dito. <gasps> Matagal ko na silang kasama. So, kasama ko na ulit sila! Yay! Nakaka-excite. <laughs> so, tara, tara, tara. Samahan niyo ako! Taran! Umaga na. <laughs> yes! Umaga na. Umaga na. Umaga kay ganda. So yan, nakikita niya para nagbalik ako sa aking original skin. Na black ang damit. <laughs> Pero nagpahaba na ako ng buhok kasi medyo mainit. Ay, malamig pala. <laughs> so, yun. Ito yung bahay ko na temporary, wala pang interior. Tapos may second floor, yung higaan natin. Yan, tapos Siyempre, di mo wala yung wind um, taniman. Siyempre, <laughs> walang hindi makukompleto ang base ni Ateren kapag walang taniman. Then, may kapitbahay nga pala ako dito sa base ko. Finally, may kapitbahay ako. <laughs> Yay! So, tara, tara, samahan niyo ako. Mga kapitbahay tayo. <laughs> Gawa natin siya ng sign. Kailangan natin. Yan. Pag nilibig natin si Ate Chat. <laughs> Same, same. Yan, Ito natin lalagay. Right. No! Hindi pwede! Ito na lang. R.I.P. Mayora. Ja. At ang date ngayon ay 9 9 9 2021. ah, Ate Cha, bakit? Ate Cha. ah nga pala, yung, um, yung server na to, mayroon um, plugins na pwede kang umupo, pwede kang humiga, Puwede kang nakadapa. Oh my gosh, mukha kaming nasa amoy. <laughs> Nakaitim pa ako. Ate <laughs> ah, Cha! <laughs> Para talaga sa lamay. Kawawa naman sa Ate Cha. Ha ha ha. Nagpapanik na siya. Ate Cha. Ate Cha. Hindi natin. Tara, nagkabaong na siya. Ang tagal na yan nakahiga. Ay, yung tiyan ko. Oops. Ate Jo, ba't talaga mo? <laughs> oh my gosh. Ate <laughs> ah, Jo. <laughs> White flower. Aray ko. Hati cabang Injan ko, sakit na Ay, Ash! Ash! Ash! I want your boots. Give me that. Give me that, boots. Yeah, yeah, yeah, that. No. Yes, give me that. No. <laughs> give me. Give me. I want that boots. I want. I want that boot. Now, give me now now. <laughs> Give me your boots. Or else. Kasi si Banjo. Wala <laughs> na ako alam. <laughs> now, give me your boots. Kangen na Hmm. Oh, tingginya. Tingginya sana. ya. Yay. Ay, buts. Kasi akala ko tinamaan ko. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Kill, kill Banjo, kill Banjo. Kill! Kill Banya! <laughs> no, no, no, no, no. Eh, buti tayo. Baka pwede siguro yung easy. Pero kasi kumikil lang yung boots niya eh. Tata. <laughs> Hehehehe <laughs> Go golem! Kill Pancho! Kill. Yes. Look at me. I'm your master. So, kill him. golem, listen to me. kill Pancho. Kill. Good, good, good, good. Kill. <laughs> my gosh. No. Yo. Yes, yes, yes. Kill, kill, kill, kill. <laughs> I, I, show I, I remember how I played. <laughs> kill, kill Golem. No, no, no. I will help you, my Golem! Let me kill Banjo. No! Masisira na siya! <laughs> oh, bad Banjo. naman kayang shenanigan ang gagawin ni Ate Ren sa susunod na episode? Ano kaya ang gusto niyong gawin ko? Comment down below kung anong gusto niyo ipapagawa sa akin. Saka, more build pa tayo. Katulad ng jury na yes farm and farm and farm. <laughs> so yun guys, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. And thank you for watching guys. So kung gusto niyo sumama sa server na to, um i lalagay ko yung Discord link ng server. So, mag-join kayo doon and then maglagay kayo ng I mean, mag ano kayo ng whitelist form para makasali kayo dito. So, ayan. Kapag may chance kayo makapasok dito, kita-kit sa server. Bye-bye!